असलम गाइस आज हम आपको बताएंगे विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को पर आइकन्स को कैसे शो किया जाता है सबसे पहले हम जाएंगे विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में सेटिंग्स ओपन होने के बाद हम जाएंगे पर्सनलाइजेशन में पर्सनलाइजेशन ओपन होने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे थीम्स की ऑप्शन आ रही है उसमें जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे राइट साइड पे ये डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स हम इसके इसके ऊपर जाएंगे इसके ऊपर जाने के बाद ये विंडो ओपन हो गई है अब आपको जो जो चीज़ें डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए आप उसको चेक मार्क कर लें computers user files network recycle bin उसके बाद अप्लाई करें अप्लाई करने के बाद ओके करें अब हम जाएंगे वापस डेस्कटॉप पे तो ये हमारे डेस्कटॉप आइकन आगे Thanks for watching and do subscribe our channel for more informative videos. Allah Hafiz.